Za mną z tyłu za rondem mamy drzewa i krzewy, za kamerą tak samo to wygląda, natomiast to wszystko jest tutaj nie bez powodu, bo to wszystko się zmieni. To wszystko to rezerwa. Pod tramwaj kierunek Zielona Białęka, za wami będzie pętla tramwajowa, a tam będzie dojazd bezpośrednio do metra Kondatowicza i do centrum Warszawy. Zapraszam na przelot. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Zielona Białęka. Mm-hmm.